大草 पुरी जाएंगे आज समय का अभाव है कृपया माफी चाहूंगा एक एक भजन सबको सबसे रिक्वेस्ट है एक एक भजन हेलो हेलो हेलो नाच दरबार इस दर पे जो देखो जिधर उधर मेरे शाम का नजारा खाटू का शाम समझता हूँ भक्ति करने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि हुक्म मान लिया जाए <laughs> अपनी मन मर्जी ना की जाए तो उसी हुक्म को मानते हुए बड़ा ही प्यार भरा भजन है आप सभी ने सुना है मिलकर के गाएंगे सभी मिलकर के बोलिए सच्चे दरबार की हालांकि आज बड़े सीनियर यहाँ पर छोटे भैया आशु भैया राजू भैया और भी अनेक कलाकार यहाँ हैं तो समय को ना गवाते हुए सीधा बाबा के चरणों पे समर्पित होते हैं Espírito भैया ने आशीर्वाद भी दिया है वाह बात कर रहा हूँ बिल्कुल चंद लम्हों में मेरी लाइनें खत्म हो जाएगी तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो व्यापार करो और फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो इश्क खता है अगर तो ये खता एक बार नहीं सौ बार करो लाडू नरेश की जय अरे तू मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मैं राजी राजी तू मेरा मैं तू राजी मैं राजी अरे तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना मरते दम तक सेवा में अरे मरते दम तक से थोड़ा बोलिए बोलिए आपको भजन समझ में आ रहा है किस किस को आ रहा है एक बार बताए खाली एक बार बस ऐसे बोलो इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए बहुत सारे वक्त बहुत सारी बात मन में लेकर के आते हैं कि हम आज दरबार से ये मांगेंगे आज दरबार से हम ये मांगेंगे लेकिन मैं सबसे पूछना चाहूंगा जो इसकी दया का हाथ माने आए हैं जो चाहते हैं कि इनकी दया का हमारे सर पर हमेशा बना रहे वो एक बार हाथ उठाना बाकी उसे बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा आओ दोनों हाथ चला करके one two one two three थोड़ा सा अब ऐसे गाना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक अरे ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे ये जीवन तेरे हवाले जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले तेरे हाथ में जीवन की सौगात है तेरे हाथ में जीवन की सौगात है अरे मेरे मन का मोहन तू दिल अरे हाय काली कमली वाला मेरा यार है ये बात काली कमली तारे मेरे मन का मोहन इसकी कृपा ऐसी है कि मैं रोज गुना करता हूँ ये रोज बख्श देता है मैं रोज गुना करता हूँ ये रोज बख्श देता है मैं आदत से मजबूर हूँ ये रहमत से मशहूर है ये ठाकुर की ऐसी कृपा है कि हम इस दरबार में बैठे तो इसकी कृपा है अगर ये बात को समझते हो कि ये हमें बुला रहा है हम खुद नहीं आए तो ताली बजा के कहना इतनी कृपा सांवरे बनाए सेवा में हेलो हेलो लाइए ओ बाबा अब तो हर पल खाटू वाले मुझ पर तेरी नजर है अब तो हर पल खाटू वाले अब ना कोई चिंता मुझको अब ना कोई फिकर अब ना कोई फिकर है बाबा अब ना कोई और बाबा महक रहे इस गुलशन को गुलशन बोलते हैं परिवार को एक बोला मेरा पड़ोसी है गुलशन बोलो खाटू नरेश की इस गुलशन को ऐसे बनाए रखना इस परिवार को ऐसे बनाए रखना अगर आप चाहते हैं हाथ उठाने की जरूरत नहीं ये तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए दरबार में ये लास्ट लाइन है दरबार में और कहना रहे इस गुलशन को गुलशन को गुलशन को गुलशन को रहे इस गुलशन को बनाए रखना बहक रहे इस गुलशन को बनाए रखना मरते दम तक सेवा में मरते दम तक सेवा में अरे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना बोली हारे के सहारे की जय बोलो खाटू नरेश की जय आइए स्वीकार करें एक बार आशीर्वाद के रूप में प्रेम से जय बाबा की जय बाबा जय श्री श्याम थैंक यू बोले खाटू नरेश की लखदातार की सच्चे दरबार की खुशी की इस पावन घड़ी में सबसे पहले तो हमारे बीच में आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े भाई साहब आदरणीय रथिर सिंह जी लखा अपना कीमती समय निकाल कर शाम की जोत में हाजिर हुए जोरदार तालियां और बाबा की विशेष कृपा जब होती है तो ऐसे उत्सव होते हैं और ये कृपा अभी हमारे भाई मनीष भोरा और इनके पूरे परिवार पे हुई मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ उनका भी जन्मदिन उनकी लाडली बिटिया का भी जन्मदिन और ऐसा पावन अवसर जोरदार तालियां बजा के बोलिए लखदा तार की और इसी मध्य हमारे बीच में देखो भैया हैं बंटी भैया फरीदाबाद से दिल लग गया जुड़ाव हो गया साईं मंदिर से वहां से चल के आए आइए मैं गुजारिश करूंगा कि श्याम प्रभु के चरणों में एक फूल मेजर बोली शाम प्यारे की हारे के सहारे की बाबा की कृपा बरस रही है और आज एकादशी पर सभी को बाबा का प्यार मिल रहा है आशीर्वाद मिल रहा है बाबा के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं बड़े भैया लिखा जी का आशीर्वाद चाहूंगा राजू भैया समय को देखते हुए सिर्फ एक हाजिरी बाबा के चरणों में क्योंकि सभी को सहारा है आसरा है बाबा का बोलो श्याम प्यारे की जय बाबा सबकी सुनते हैं कोई कहीं भी रहे घर में रहे बाहर रहे जंगल रहे पहाड़ रहे जो दिल से याद करता है बाबा की कृपा हो ही जाती है श्याम है मेरी आत्मा श्याम है दिल का जय अगर डाउन लगे तो ऊंचा भी बोल सकते हैं आप माताएं बहने तो आराम से बोलेंगी हमको तो आसरा है के जरा जिनको आसरा है मेरे बाबा का वो प्रेम से कहिए हमको तो आसरा है Thank you. ताली बजा के बाबा को सुनाए दिल से कहें भजन गायक श्याम भक्त साईं दर्शन मंदिर में हाजिरी लगाते हैं और उसी कड़ी में एक तो मैं ये जो जलसा आप देख रहे हैं जो आनंद बरस रहा है जिनकी कृपा से ये सब संभव हुआ आज बेशक वो हमारे बीच में नहीं है पर उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में हैं इस साईं दर्शन मंदिर के संस्थापक प्रेरणा स्रोत हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले आदरणीय राजकुमार जी परशुरामपुरिया का आज हम सभी नतमस्तक होके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाबा के चरणों में यही अरदास करते हैं कि जो वो हमारे बीच में यादें छोड़ के गए जो उन्होंने ये सब सेवाएं की वो हमेशा तातलक जिंदगी याद रखी जाएगी अब मैं रामोतार भैया से गुजर आइए आइए कोई बात नहीं सबका देखो भैया हम लास्ट में भैया गालेंगे एक भजन कोई बात नहीं वो सुनने के लिए आए आपको मालूम होना चाहिए तो जो हमेशा बाबा के दरबार में आते हैं छोटा छोटा भजन लीजिए बस हैं गाओगे पक्का सोच लिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू छोटा भजन बड़ा भजन क्या हो कहते हैं बड़े बड़े फनकार को देख के तो आवाज अपने आप बंद हो जाती है मगर दरबार आना नसीब अभी सभी ने क्या बाबा ने बुलाया बाबा ने बुलाया सभी भक्तों ने भजन गाने से क्या बाबा ने बुलाया बाबा प्रारब्ध में लिख देता है कि ये भजन ये भजन की सेवा में श्याम बाबा की सेवा में लगे मेरे मुश्किल नहीं है और मुझे तुम भुला दो ये मुमकिन नहीं है क्यों अपना तो रिश्ता है जन्मों जन्म का कैसे बना ये मेरा प्रारब्ध है या अच्छे कर्म कोई पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे तभी बाबा की सेवा का मौका मिला मेरे दोनों तो में है तुमसे मिलने होगा मेरी तकदीर लिखा है ऐसा जरूर दे दूंगा अभी नहीं चाहिए जहां की जिसने भी दीदार पाया वो उसके बाद जी नहीं सका किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा कैसे मिलन हो समय ही बताएगा किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा कैसे मिलन समय बताएगा वो समय क्या बाबा को हाथ दिखा के कहो इन हाथों को बाबा दिखा इन भाई देख लेना जल्दी मिलेंगे जल्दी मिला दे दोनों हाथ दिखा दो मेरे बाबा को Oh, सुंदर आइए जिनको सुनने के लिए आप सभी बैठे हैं बड़े दिनों बाद जिनको सुनने के लिए मैं भी बेकरार हूँ ऐसे भैया को रिकॉर्डिंग के लिए जाना था पर साई दर्शन मंदिर का नाम सुनते भैया के मुंह से कभी ना शब्द नहीं निकलता है हम हृदय से भैया के आभारी हैं उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आइए ऐसे भजनों के सुंदर गले के मालिक लक्ष्मी सिंह जी लखा के लिए जोरदार तालियां गाड़ी number two seven double zero उसको उठाने के लिए पुलिस आ गई है तो मैं जिस भाई की भक्त की ये गाड़ी है उससे गुजारिश करूंगा कि एक बार जाके जब ये अच्छा सा सेटलमेंट हो करके जरा गाड़ी अपनी ठिकाने पर लगा बोलिए लख दाता की क्या करूँ हम लोगों साइड हट जाओ भाई साइड हेलो हेलो एकदम सही समय पे आते हैं हेलो सही ग्यारह बजे प्रसादी का टाइम हम रखते हैं बड़े बराबर हेलो धन्यवाद बड़ा और हेलो थोड़ा बड़ो हेलो थोड़ी बात कम करो हेलो थोड़ा सा और कम হ্যালো হুম ট্রিপল খোলো এরা হ্যালো হারমোনিকা খোলো सी बाबा श्याम पूरा महीना अपने भक्तों को खूब मंगल रखे खूब खुशहाल रखे ताकि अगले एकादशी को फिर इससे दुगना आनंद आए क्योंकि आर्थिक शक्ति मजबूत होगी तो तभी भगवान याद आता है बोले श्याम प्यारे की मैं खंडेलवाल जी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करते मेरी और ये मेरा अपना भाग है मैं समझता हूं मैं रिकॉर्डिंग की तैयारी तो थी और एक पुरानी फाइल को मैं निकाल रहा था तो एक उसमें बहुत ही सुंदर भजन निकल आया शायद बाबा ने ही निकलवाया तो मैं उसी को मेरा ख्याल है कि इस पावन अवसर पर उसे ही बाबा को सुनाऊं आप सभी सुने श्याम का दरबार जो गए हैं वो जानते हैं कि जो एक बार आता है खाटू वो फिर बार बार जाता है वैसे मेरे चालीस साल पूरे हो गए पिछले ग्यारह को कहते हैं कि उम्र चालीस हुई है नहीं नहीं नहीं उम्र चालीस तेरे मुंह में घी शक्कर देने वाले मुझे मौजों की रवानी दे दे फिर मुझे एक बार मेरी जवानी दे दे वाह क्या बात गम गम उसे डरा नहीं सकती कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती मौजे गम उसे डरा नहीं सकती कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती मिल गई जिसे शाम प्यारे के चरणों की धूल दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती हाथ की टेढ़ी लकीरें सीधी हो सकती है हाथ की टेढ़ी लकीरें सीधी हो सकती है क्या कहूं तेरे दरबार में तो किस्मत भी बदल सकती है जो इनके दर पे आता है ये इनकी हाजिरी जरूर अपने चरणों में कबूल करते हैं ये मेरा पर्सनल विचार है क्योंकि गुरु की वाणी में भी एक लाइन आती है बाप का जन्म क्या जाने पूत बच्चे कितने भी गुनाह कर ले लेकिन माँ बाप उन्हें क्षमा कर देते हैं अगर उसने रो के कह दिया कि मुझे मुझसे गलती हो गई और ये तो दुनिया के विधाता हैं यहाँ केवल आके शीश नवाना ही काफ़ी है बाकी तो सब ये जानते ही हैं कौन क्या है पर फिर भी कहना तो पड़ता ही है প্রণাম না বলি প্রণাম Yeah. तो ये त्योहारों का महीना है पूरा वर्ष भर वर्ष भर ही अपने देश में त्योहार रहते हैं पर इस ये महीना खासकर जैसे भोलेनाथ जी को प्रिय है श्याम को भी बड़ा प्रिय है माँ के भक्त माँ को मनाते हैं तो श्याम के भक्त श्याम को हम सारे इन्हें मनाने आए हैं सुनिए और गाइएगा भी आ, बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी को ठाकुर का आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बाबा की पावन नगरी खाटू धाम से बाबा के परम सेवक आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा हमारे बीच में आए हैं मैं चाहूंगा जोरदार ताली खाटू श्याम बाबा आए हैं तुझको मनाने श्याम बाबा आए चाहे तुम और सदियों तो नहीं खंडेलाल जी ये लाइन सुनना सदियों पुराने नहीं हम तो तेरे भैया ये हमारे साईं मंदिर की ये, तो खासियत है देखना हम भी तेरे सेवक हैं दश को पूरा हम भी तेरे सेवक दश को पूरा चाहे तुम्हारे बख्शीश के दानी हो गए शाम बाबा हम भी हम भी चले आए हैं तुझको बताने हम भी चले आए हैं तुझको बताने बोलिए सारे जा दे दी Yes. सकते हैं शर्मा कावड़िया संघ जमशेदपुर ये बहुत पुराना भजन निकाला मैंने कम से कम बीस साल पुराना भजन बहुत सुंदर गुरु जी रामलाल जी शर्मा जिनका ये भजन है आप चाहे तो अपना नाम भी ले सकते हैं अपना अपना जैसा भी बोलिएगा शर्मा शर्मा शर्मा जो भी आया दरबार में कष्ट हर लेते हो झोली भर देते हो ऐ श्याम बाबा पानी नहीं तुम सा संसार में सबको मर देते हो अभय कर देते हो ऐ श्याम बाबा लखा चला आया भाग अपने जगाने राजू चला आया भाग अपने जगाने बोलिए बाबा बोलिए बाबा मैं भी चला आया भाग अपने जगाने मैं भी चला आया भाग अपने जगाने प्रोग्राम के आयोजक भाई मनीष जी बोरा से ये गुजारिश करूंगा कि आदरणीय बड़े भाई साहब लखा सिंह जी का और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो बिटिया रानी को बहुत बहुत बधाई हो बाबा ऐसे ही आपको स्वस्थ रखे क्योंकि इनके दरबार से अगर मांगे तो पता मैं क्या मांगता हूँ वैसा ही मांगना चाहिए अगर इसमें आप सहमत होंगे तो आप ही मांगिए सबसे पहले मैं मांगता हूं कि बाबा मुझे सदबुद्धि देना देखिए अभी ये दो गाड़ियों का नंबर और लगा दिया पुलिस वालों ने मैं दो ही चीजें मांगता हूँ इनसे two three two zero one two nine zero जो भी शाम भक्ति की हो प्लीज उसको जरा साइड में लगा ले पुनः स्वागत लखा जी का आप लोगों की तालियां दो ही चीजें मांगनी चाहिए एक तो सदबुद्धि मेरी बात से सहमत हो तो जरा हाथ उठा के बजाए मुझे two three two zero one two nine zero दोनों गाड़ियां जल्दी हटा लें सदबुद्धि मांगनी चाहिए ना और दूसरा तंदुरुस्ती फिर अपने आप सब आते रहेगा जय हो जय हो जय क्या और जब बीमारी हो गया तो फिर गाएंगे क्या सही बात बाबा तेरे दर पे जो भी आया है उन्हें सदबुद्धि देना और तंदुरुस्ती बख्शना मेरे जैसी कि तेरे ऐसे ही गा गा के चरणों में हाजिरी लगाते रहे और ये सावन का मास है देखो और शाम के गुजारी जो है जैसे शाम को सावन मास बड़ा प्रिय है वैसे महादेव जी को भी है तो एक बार सारे हाथ ऊपर पूरे लंबे लंबे हाथ हेलो बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए कड़कड़ महादेव की जय आज बाबा को जो इतना सुंदर सजाते हैं हमारे मंदिर में ऐसे बाबा की कृपा के पात्र जिन्होंने बाबा को इतना सुंदर सजाया कुमार भाई उनका भी आज जन्मदिन है हम सभी आए हुए भक्त उनको हृदय से मुबारकबाद देते हैं और बाबा को ऐसे ही सजाते रहें क्योंकि जो बाबा को सजाते हैं बाबा उनकी दुनिया को सजा देते हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको हाँ भी यार मोबाइल के चक्कर में पड़ गया किताब लाते थे खोल के चलू हो जाते थे आ, अपने ये सिस्टम काम के नहीं है भैया कहते हैं अजीब अजीब भक्तों को मंजर दिखाई देते हैं हमें तो हर एक चीज में भोले शंकर देते हैं और मिल गई जिन्हें भोलेनाथ के चरणों की धूल वो बड़े मुकद्दर के सिकंदर दिखाई देते हैं सावन का महीना चल चलिए अपनी शर्मा के अनुसार गंगा जल कांवर में भरता है और पैदल चल के बाबा की नगरी पहुंचता है जैसे कि मैं कई बार गया लेकिन सावन का महीना ऐसे नहीं होता जरा हाथ एक बार ऊपर कर ले और अपने मुख को पावन करें मेरे साथ प्रेम से बनेगा हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर 78 से लेकर नौ साल 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 तक मैंने नौ साल बाबा को कावर चढ़ाई पैदल सुल्तानगंज से देवघर जो गए हैं वो हाथ उठाए देवघर कौन कौन गए हैं भोलेनाथ की नगरी रावणेश्वर बत्रा कौन कौन गए मेरा हाथ ऊपर चलिए कोई भी जो नहीं गए मेरे साथ एक हाजिर गए बोल तो! के लिए साईं दरबार में बाबा का झूला आप सारे देख रहे हैं आप झूला अरे आपके इंक्रीजमेंट के लिए अर्जी लगा रहा हैं सिर्फ अगले महीने से 21 पे पहुंच जाएगी गाड़ी 21 बोला करो मजाक हाजिरी लगा सकते हैं आप अपने मुख से भी गाएं और हाजिरी लगाएं श्याम के चरणों में जैसे भी गाएं श्याम झूले श्याम झूला श्याम झूले श्याम झूला ने बताया गोरा परिवार में खुशियाँ आई भैया का जन्मदिन तो है ही साथ ही साथ हमारी बहुत ही प्यारी बिटिया दिव्या का भी आज जन्मदिन है तो आइए ये लो आपके लिए भैया आशीर्वाद दे रहे हैं हम बाबा के दरबार में एक छोटी सी रश्म बाबा को भोग लगाने की अदा करें मैं चाहूंगा तालियां तो बजा दीजिए ऐसे सुंदर अवसर के लिए तो कुमार आ जा तू भी अरे अपने घर का आदमी क्यों संकोच शर्माया मत कर आ जाओ सभी तालियां मस्ती रहनी चाहिए रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है श्याम धरणी का देखो कीर्तन करवाया है मिश्री मावे का एक मैं गुरुजी आदरणीय पुरुषोत्तम जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आए आशीर्वाद दें और मैं भाई मनीष बोरा और रमेश जी बोरा से गुजारिश करूंगा गुरु जी का और आप सभी जोरदार तालियां बजा के परमादरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बोले खाटू नरेश की बोल सच्चे हाँ जी दिव्या जी मनीष जी कुमार सब तैयार है ना मिलके जरा पूरे हाथ उठा लेना और गाते हैं रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का एक एक ही बनाया है इसको चखेगी दिव्या Happy birthday to you. Happy birthday. मैं आपको एक बात बता दूं रोक देना एक बार ये दिव्या गाती भी बहुत अच्छा है और आज तुझे जीवन का सबसे अच्छा मौका मिला है ये बड़ी खुशियों की बात होती है चल वो गा दे हेलो भाई इंतजाम कर दिया है तुमने रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया है तुमने रोजी शर्मा जी से विश्वकर्मा जी से नक्शा पास करा दे कोटी विश्वकर्मा जी से नक्शा पास करा दे कोटी